系你好，我嚟到我老婆嘅 channel 啦。今日我哋嚟到呢个系 Costco 嗰度咧，系因为我今日我参加咗 GoodPan，佢有个 special r u n n i n g 嗯，系至到应该系咧 August Fourteen，咁就会完嘅。佢系将我 join 第一次 join Costco 呢个 membership，六十蚊 Gold Member 系。 同埋係 auto renew for another year 咧，即係 two year membership，一百二十蚊，但係佢有四十蚊嘅 gift card 俾你係 digital gift card，之後再去俾一個四十蚊嘅 coupon 俾你，你買滿二百五十蚊你就可以用。咁圍起嚟都係我將會啊付出啊四十蚊嘅自己俾出嚟嘅錢嚟有兩年嘅 membership，所以我栽咗。而家我就嚟。 用佢嗰個 digital coupon 嚟 pick up 呢個 Casco 嘅 physical card，就我哋就可以同我老婆用嚟買好多 BB 仔嘅用品啊。因為啊，BB 仔出世有好多尿片啊、formula 啊，同埋啊嗰啲 wipe 啊，都係每日都用好多十幾廿條。咁咧，Casco 會買嗰啲嘢咧，全部都係批發價咧，就好大盒，就可能對我嚟講就慳錢。咁我哋就而家入去啊，拎嗰個啊啊 membership 啦。 嗯，好啦，我哋咧而家出发啦，咁咧带埋我个仔去。啊，虽然佢瞓喺度，但系都系佢第一个经验嚟到 c o s t c o 哈哈，瞓得哈，等得几谂。度就系 c o s t c o 啦。 老公，你系咪买买咩啊？尿片啊？系啊，呢度有好多尿片啊，由一百九十个 piece。系喎，即系一百九啊二。我哋买啲咧，出边咧呢度都系去到一百六十几，即系我睇过咁呢度就多啲啦，咁啊，价钱一样，多多啊四十零块俾你啦。嗯哼。叫做啊批发啊 box。咁同时我哋咧今日啊。 佢有個誒 special w a r n i n g 咁咧我哋 upgrade 咗咧，executive membership 係一百二十蚊一年嘅，但係咧佢每年咧會回贈翻俾你至少六十蚊嘅誒 rebate，就算你係成年誒，你係拎到十蚊啦，但係佢都會俾俾夠六十蚊你，咁變咗就其實就六十蚊一年。咁頭先你講個 situation 係點啊？咁仲有啊，我再開埋佢個。 c o s t c o 嘅 Visa 卡嘅 credit 卡，仲加俾多我五十蚊嘅回贈嘅嘅，因為我申請佢嘅 credit 卡，咁就啊可以話今日係 win win situation 啦，好多着數啦，咁咁啊嚟呢度行個圈睇下好多 BB 嘅用品啊，或者我哋大人迟啲都話需要喺呢度買好多啊啊，可能啊雞髀啊雞肉啊嗰啲初蔬菜啊，呢度去嘅。 哇！呢度買 M 根係好抵啊！呢度十四个几档十五蚊到啦，但系經有八十八块。但系同一个價錢呢，如果你喺嗰啲嘅 CVS 啊，或者係去嗰啲叫做誒 Warm 誒邊度買話，燒一成一斤啊，Right a 買呢，就會得可能廿零三十塊，唔係好多嘅啫。你睇呢成盒。 咁我都終於明白到點解咧啲人會咁中意嚟 c o s 同埋，係因為嗰啲批發價咧係成箱成箱買，同埋價錢係好合理咯，係啦。不過咧我就唔會買 Always 嘅，啲 Always 嗰啲牌子咧超入噶，用過千祈唔好用。不過可能每個人唔同啦，但我唔會用 Always 咯，超渣佢呢只牌子真係渣到咧一搣開就爛咁樣噶，係啦，咁樣咯。 B B 瞓着咗啦，唔系醒咗喺度食手指。咁仲有啲维他命，我哋可以帮我屋企人买啦。咁之前咧，因为咧，我哋就算喺其他买都会平嘅，不过咧就诶一定冇呢度咁多粒咯。系啦，之前咧，我屋企人叫佢帮佢买呢个三十七个九毫九，咁但系咧佢呢个嘅价钱咧可以有几多粒呢？睇下先，二百几粒，但系出面市面上咧。 系买唔到咁多粒嘅，系啦，即系一定要 Costco 买咁样。咁但系你话抵唔抵呢？见仁见智啊。因为如果有阵时喺 CVS 咧用 coupon 买咧系劲平，同埋真系要介绍呢个牌子呢只牌子咧，香港咧系要有眼科医生咧先至可以有呢只嘅维他命买。但系咧美国系唔需要嘅，呢度系人买嘅。呢只牌子呢只眼咧系非常之好嘅，系啦咁样。之前我屋企人都托我去买咯，系咯。 呢个买狗粮，成条冷巷卖狗粮。我好耐冇饮过咖啡，好想饮 Starbucks。好啦，咁咧呢度咧就系 Costco 嘅，即系买 l u n u r y 啊，买啲。 平時日常用品嘅嘢啦，咁咧誒都講翻啦。其實咧，我嚟咗美國差唔多兩年啦。咁我同老公咧一路都冇申請 Costco 啦。咁都解釋翻點解我哋唔去申請 Costco 咧？ 原因咧就係因為 Costco 咧買嗰啲嘢全部都係好大嘅數量啦，咁我哋兩公婆咧根本係唔需要咧誒買咁多嘢，同埋再加上我係一個好貪新鮮嘅人，所以咧食完咧覺得好食嘅話咧，我覺得好食先會再買，唔好食嘅話咧，我會喺度，可能咧六個月都唔會食嘅。咁所以如果我買完之後咧，如果買咁大箱咧，只會係嘥晒咯，所以咧我就唔會申請 Costco。而 Costco 嘅會員咧，大家都知道咧，美金係六十蚊美金係勁貴嘅。 即係我覺得係唔抵咯，如果你唔買任何嘢，或者你純粹買指定嘅嘢，因為其他鋪頭你都可以買到，少數量又可以試到新嘢，咁。 誒，我哋今日嚟申請 Costco 係因為我老公真係見到上網特價啦，同埋有誒回贈啦，係啦，有好多回贈啦，所以我哋咧最後今日嚟申請啦，咁樣咯。咁如果大家咧啱啱嚟移民美國嘅話咧，咁如果你係好似我咁同老公咧係兩公婆嘅話咧，你慎重考慮下 Costco 係咪值得你去考慮啦？因為如果唔係買好多嘢嘅話咧，我覺得嗰六十蚊咧其實係好貴其他地方都有得你買咁樣咯，係啦。咁但係如果你話係一家人移民嘅話咧，都可以試下申請咁樣嘅，係啦。